Mae gyda phrotestwyr iaith a chynghorwyr yn glir i teimladau mae Cyngor Gwynedd dan bwysau cynyddol i beidio a thorri bron i gan mil o bunnau ar gyllideb canolfannau iaith y sir. Dyma'r gwasanaeth sy'n trochi plant yn y Gymraeg ar ôl iddyn nhw symud i'r ardal i fyw. Yn adnodd amhrisiadwy yn ôl ymgyrchwyr, cafodd cynnig i warchod y canolfannau i basio heddi gan y cyngor llawn, ond y cabinet fydd ar gair ola o Gaernarfon, dyma Dafydd Gwyn. Y mochel rhag y glaw ymgyrchwyr yn cefnogi'r trochi a'i neges yn glir i gyngor Gwynedd. Ni'n erbyn ar y cyngor i newid i meddwl am israddio y canolfannau iaith. Maen nhw'n gwneud cyfraniad holl bwysig i'r Gymraeg e, er mwyn bod plant yn cael y cyfle i ddod yn llwyr rhugl yn y Gymraeg ar ôl symud i Wynedd. E, Maen nhw'n gwneud cyfraniad yn hygol o bwysig a byddai'r drasiwr ac yn tanseilio strategaeth iaith ac addysg a siarter ysgolion uh, Gwynedd petai uh, newydd yma'n digwydd. There's a corner of the UK where the children are not taught in English. Dro yn ôl, mi ddilynodd yr haglen hon daith rhai o'r 7,000 o blant sydd i elwa'r canolfanna ers i hagor. Mae yna 5 i gyd yn ôl gella a phenryndedraeth, Llangybu, Porthmadog a Chaernarfon. Ond gyda llai o arian o fai Caerdydd, mae Cyngor Gwynedd yn ei tro'n ymgynghori ar gynlluniau posib i arbed arian i docio bron i gan mil o bunna ar gellideb y canolfanna. Mae cyfrifoldab ar Gwynedd i, i sefyll yn gadar yma'n y mater yma a sicrhau bod y drefn bresennol nid yn unig yn parhau yn cael ei hatgyfnerthu o dweud y gwir. Ac yn faes, wrth gwrs, lle mae Gwynedd i bod yn flaengar ar hyd y blynyddoedd? Wel, hollol. Ymgyrchwyr iaith roedd oedd y syniad iddyn nhw yn 1983. Da ni yn wynebu newid iaith, dwi'n meddwl, yn arfedeg yn port o Gymraeg i Saesnag. Os di plant yn dod mewn o Loegr, bydd yn digwydd mwy fwy o'r Brexit, dwi'n meddwl. Mae rhaid ni cael y adnoddau iawn i'w cymhathu nhw'n ieithyfol yn y gymuned. Dwi'n dallt yn iawn mae Cyngor Gwynedd yn wynebu toriadau llym o Gerdydd. Sech hynny, mae yna llinell coch, mae yna llinell yn y tywod, mae rhaid ni beidio i groesi fel cymdeithas. A y llynydd dwi'n meddwl, ydy bod ni'n cadw'r Gymraeg yn iaith y gymuned yng Ngwynedd. Nid y protestwyr yn unig sy'n pwyso ar Gabinet Cyngor Gwynedd ddiwedd y pnawn fe bleidleisiodd y cyngor llawn o blaid cynnig i warchod y canolfannau iaith a swyddi thrawon yno. Cynghorydd Alwyn Griffith, mi o na felly anna i'ch cynnig chi ond chi'n mm. hapus efo'r hyn sydd wedi cael ei basio? Dwi'n sicr mae'r er, peth creiddiol mewn granad bod y cyngor yn gwrthwynebu unrhyw newid i'r canolfanion iaith yn dal yna ac mae hynny'n holl bwysig o'm rhannu beth bynnag bod y canolfanion yma'n parhau wneud y gwaith ar gwaith gwirthio mewn granad. E, Mae'r byd i gyd yn edrych ar wynedd oherwydd y canolfannau yma. Dwi'n gobeithio byddan nhw'n nhw, gwrando ac yn gweithredu yn unol a'r ymdeimlad yn y siambar y pnawn yma. Bydd yr holl beth sydd wedi cael ei ddeud yn yr ymgynghoriad yn cynnwys beth sydd wedi cael ei ddeud heddiw yma gan y cyngor yn cael ei ystyried gan y cabinet mewn, mewn adroddiad felly. Felly, dos na ddim penderfyniadau wedi cael ei wneud, ond pobl dwi wedi amlygu ydy yr, yr penderfyniadau calad sy'n ni'n gorau cael ei cymryd. Chi, da ni'n mynd i ddisgrifio fanna um, y ffaith bod rhywun yn gofyn i chi, ai ti golli un law pa law ti eisiau golli. Dyna di'r beth sy'n ni'n teimlo fel ar hyn o bryd. Mae'r ma toriadau yma yn erchill. Yn bwng llosg mae disgwyl penderfyniad terfynol gan Gabinet Cyngor Gwynedd ar yr ail o Ebrill.